se metió. Ah, se me atascó el brazo. Ah, los federales. Sion, yo siempre he querido decirte que... Ah, lesbianas. Gracias aún, siempre has estado ahí para mí. Aún, ayúdame. Por favor. Reinu, esto no es fácil, pero voy a tener que cortarte el brazo. ¿Pero volverá a crecer? Eh, sí. Tranquila Reinu, no va a doler. ¿Qué sucede aún? Se le apasco el brazo. 20 hmm. minutos después. Hmm. Ah. Hmm. ¿Ya intentaste soltar la lata? Dale like y suscríbete. Hazlo por mi, reino ¡Que te suscribas, hostia!